नमस्कार मैं नीरज कुमार राठौर घमासान डॉट कॉम की आज की परिचर्चा में हमारे साथ में अखिल भारतीय ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबीसी ललित कुमार जी भोपाल से विशेष रूप से उपस्थित हैं ललित जी आपने ये अखिल भारतीय ओबीसी महासभा की स्थापना करी ये कब करी और आपका क्या उद्देश्य था नीरज जी ऐसा है हम लोगों ने अखिल भारतीय ओबीसी महासभा की स्थापना 26 जनवरी 2015 को हुई थी और अखिल स्तर पर संगठन को निर्माण करने की आवश्यकता सिर्फ इतनी थी कि 26 जनवरी 1950 को जो भारत का संविधान लागू हुआ है उस संविधान में ओबीसी समाज को जिसको अदर बैकवर्ड क्लासेस बोलते हैं इसको संविधान में बहुत सारे प्रावधान थे लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार पर इस देश में संख्या के आधार पे ओबीसी को बहुत सारी हिस्सेदारी मिलना चाहिए था पर आज़ादी के लगभग सत्तर साल बाद भी इस देश में ओबीसी को जो उन्नीस की जनगणना थी बावन परसेंट थे आज लगभग पैंसठ परसेंट से ज़्यादा ओबीसी हो गया है पर इस देश की विभिन्न संस्थाओं में ओबीसी की जो भागीदारी लोकतांत्रिक आधार पर पैंसठ परसेंट होना चाहिए थी वो कहीं एक परसेंट है कहीं आधा परसेंट है कहीं जीरो परसेंट है इस तरह की जो संख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व जो नहीं मिल पा रहा है ओबीसी समाज को वो प्रतिनिधित्व सभी क्षेत्रों में मिले इसके लिए हम लोगों ने अखिल भारतीय ओबीसी महासभा का निर्माण किया है अभी हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुआ था मध्य प्रदेश का उसमें आपने कुछ विशेष प्रत्याशियों को समर्थन दिया था ओबीसी समाज के उसके पीछे क्या उद्देश्य था और आपके समर्थन से उनको कुछ फ़ायदा मिला देखिए नीरज जी ऐसा है अभी जो मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ में और राजस्थान जो हिंदी भाषी बेल्ट है यहाँ पे जो तीन राज्य है इन तीन राज्यों में चूँकि हमारा संगठन पिछले तीन सालों से चल रहा था तो हम लोगों ने जो मध्य प्रदेश राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव आए इनमें चूँकि हम पॉलिटिकल पार्टी हैं नहीं है इसलिए हम डायरेक्ट हमारे प्रत्याशी खड़े नहीं कर पाए पर चूँकि हम लोगों ने एक अपना कैडर तैयार किया था हमारे कार्यकर्ताओं की एक बड़ी टीम इन तीन राज्यों में बन गई थी तो हम लोगों के सामने हमारे कार्यकर्ताओं और हमारे वोटरों को कोई ना कोई निर्देश देने की आवश्यकता थी कोई ना कोई उनको दिशा देने की ज़रूरत थी कैंडिडेट देने की ज़रूरत थी या किस किसको समर्थन करना है और किसको समर्थन नहीं करना है ये बताने की आवश्यकता थी इसलिए हम लोगों ने जो लोकतंत्र में भरोसा करने वाले लोग हैं जो संविधान में भरोसा करने वाले लोग हैं जो हिस्सेदारी में भरोसा करने वाले लोग हैं ऐसे विभिन्न पार्टियों के ऐसे लोगों को वो ओबीसी समाज के भी थे वो अनुसूचित जाति समाज के भी थे वो जनजाति समाज के भी थे तो इस तरह से हमने तीनों समाज के <coughs> लोकतंत्र और संविधान में भरोसा रखने वाले और हमारे आंदोलन में सहयोग करने वाले लोगों को हमने चौवन लोगों को समर्थन दिया था और जिसमें से चौदह लोग जीत के आए हैं और उनमें से लगभग आठ अभी मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या रणनीति है आपने अभी राजनीतिक दल भी बना लिया है ओबीसी समाज पार्टी निर्वाचन आयोग से आपको रजिस्ट्रेशन भी मिल गया है तो क्या आप तीनों राज्यों के लोकसभा चुनाव में अपने कैंडिडेट उतारेंगे देखिए नीरज जी ऐसा है कि अभी लगभग मई में मई उन्नीस में भारत का लोकसभा चुनाव है और चूंकि हमारा संगठन अखिल भारतीय स्तर का है तो तीन राज्यों का मामला नहीं है हमारा पूरे देश में पाँच जो लोकसभा क्षेत्र है उनमें से ज़्यादातर लोकसभा क्षेत्रों में हमारे प्रत्याशी खड़े करने की योजना है और हमारे जो अराजनीतिक लोग हैं जिनको राजनीति में रुचि नहीं है या जो पीछे रह के काम करना चाहते हैं वो अखिल भारतीय ओबीसी महासभा को सपोर्ट और काम कर रहे हैं और जो राजनीति में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं विधायक सांसद बनना चाहते हैं और अन्य पद लेना चाहते हैं उन लोगों को हमने हमारी पार्टी में स्थान दिया है और पूरे देश के अंदर हमारा कार्यकर्ता तेज़ी से काम कर रहे हैं और ज़्यादातर सीटों पर हमारे कार्यकर्ता आने आगामी लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ेंगे जैसा कि अभी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने घोषणा पत्र की समिति की जो उनकी मीटिंग हुई थी ए की नई दिल्ली में जिसमें एआईसीसी सी विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष ताम्रध्वज जी साहू जी भी उपस्थित थे विशेष रूप से उसमें ये न्यूज़ निकल के आ रही है कि अगर लोकसभा चुनाव के बाद में कांग्रेस की सरकार बनती है तो कांग्रेस ओबीसी को उसकी जनसंख्या के अनुपात में बावन प्रतिशत भागीदारी हर क्षेत्र में दे देगा तो जब ऑलरेडी सभी पार्टियों में ओबीसी को पद देने की होड़ चल रही है तो इसी स्थिति में आपको अलग से अपना राजनीतिक दल बनाने की क्या नौबत है नीरज जी ऐसा है जहाँ तक कांग्रेस की बात करें अंग्रेजों के जाने के बाद इस देश में कांग्रेस ने रूल किया है और लगभग इन सत्तर सालों में से लगभग पचास साल उनचास साल कुछ महीने कांग्रेस ने शासन इस देश में किया है उनचास साल में ये लोग ओबीसी को जो संख्या के आधार पर भागीदारी देना था वो एक परसेंट पूरा नहीं हो पाई है अब राहुल गांधी जी बोलेंगे कि ओबीसी हिस्सेदारी देंगे उनचास साल से राहुल गांधी क्या कर रहे थे और कांग्रेस पार्टी के रिश्ते राष्ट्रीय नेता हुए हैं प्रधानमंत्री हुए मुख्यमंत्री हुए वो क्या कर रहे थे कुल मिला के इसे देश के इतने बड़े समाज को बेवकूफ़ बनाने का उनका स्टैंड है वोट प्राप्त करने का स्टैंड है मैं राहुल गांधी जी आपके माध्यम से राहुल गांधी जी को संदेश देना चाहता हूँ कांग्रेस के बड़े नेताओं को संदेश देना चाहता हूँ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित जितने भी बड़े नेता हैं मुख्यमंत्री हैं और बड़े केंद्रीय इनके पार्टी के नेता हैं उनसे बोलना चाहता हूँ कि उनचास साल से आप पागल बना रहे हो हमारे समाज को पैंसठ परसेंट इस देश के किसान और ओबीसी समाज को आपको शर्म आना चाहिए ये बयान देते समय अगर मान लो कि आपके बयान में कोई सच्चाई है तो ये, ये तीन राज्यों में आपकी सरकार बनी और दूसरी जगह आपके मुख्यमंत्री हैं क्यों वहां पर संख्या के आधार पर बावन परसेंट से लगा के पैंसठ परसेंट हिस्सेदारी व्यवस्थापिका कार्यपालिका न्यायपालिका में क्यों नहीं देते हैं विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में लिखा था 27 परसेंट केंद्र में ओबीसी को आरक्षण लागू हुआ यहाँ केवल 14 परसेंट दिया अभी मात्र केवल 4 परसेंट भर्ती है मैं कमलनाथ जी से और कांग्रेस के नेताओं से बोलना चाहता हूँ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राजस्थान में तो आपकी सरकार अभी बनी है और आपने अपने घोषणा पत्र में बोला भी है कब दोगे अभी लोकसभा चुनाव में भी घोषणा कर दो और ऐसे ही उनचास साल से आप लोग राज करते आ रहे हैं और वही काम भारतीय जनता पार्टी ने किया तो सत्तर साल किसी चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए सत्तर साल बहुत बड़ा होता है मैं कोई भाजपा को क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ ना कांग्रेस को दे रहा हूँ अगर ये लोग देने वाले होते अभी शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स को जो मिलना था वो पूरा नहीं बढ़ा साढ़े बाईस परसेंट और ओबीसी को जो तो देने की बात बहुत दूर की बात है तो साथियों आपके माध्यम से नीरज जी इस चैनल के माध्यम से मैं सबसे पहले आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतने पैंसठ देश के पैंसठ परसेंट लगभग बहत्तर करोड़ ओबीसी की आवाज़ को इस देश में फैलाने का प्रसार प्रसार करने का काम किया और ओबीसी समाज से मैं आग्रह करता हूं आपके माध्यम से जो मुझे देखेंगे मेरी बात जहां तक पहुंचेगी कि ये पार्टियां जो है हम लोगों को पिछले सत्तर साल से हमारे संवैधानिक अधिकारों से वंचित करके रखी है हम लोगों को जागना होगा इकतीस परसेंट वोटों से मोदी जी ने अभी सरकार बनाई है हम पैंसठ परसेंट है इस देश की, की दो सरकार बनाने की ताकत और वोटों की संख्या ओबीसी के पास है कहीं भीख मांगने की जरूरत नहीं है अब कांग्रेस पार्टी चलाने वाले लोगों को भारतीय जनता पार्टी चलाने वाले लोगों को हम आरक्षण देंगे ये ओबीसी समाज आरक्षण देगा ये सत्तर पचहत्तर परसेंट रहने वाला किसान समाज आरक्षण देगा ये तैयारी पूरे देश के अंदर हम लोग कर रहे हैं और बहुत जल्दी आपको उसके नतीजे देखने को मिलेंगे तो आज विशेष परिचर्चा में हमारे बीच में अखिल भारतीय ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबीसी ललित कुमार जी भोपाल से विशेष रूप से उपस्थित थे लोकसभा का चुनाव नज़दीक आ रहा है इनके उम्मीदवार भी उतरेंगे और जैसा कि हम देख रहे हैं कि बदलती हुई राजनीतिक परिस्थितियों में सवर्ण वोट बीजेपी की तरफ जा चुके हैं लगभग और कांग्रेस पूरी तरीके से ओबीसी के वोटर्स को अपनी तरफ लुभाने की भरपूर कोशिश कर रही है उन्होंने अपने घोषणा पत्र में भी ओबीसी को बावन परसेंट हिस्सेदारी देने की बात अभी उठाई है अब देखते हैं इन बदल बदलती हुई परिस्थितियों में क्या होता है आपने अपना अमूल्य समय दिया उसके लिए बहुत बहुत